en fait, euh, la, découverte, je dirais, mais vraiment globalement, au tout début des années 2000, euh, la découverte pour moi, hein, bien sûr, euh, la contrainte carbone au sens large, donc ponction des hydrocarbures, la notion de pic de pétrole, ces choses-là, et puis les conséquences derrière de, leur usage débridé, hein, ces hydrocarbures. Moi, ça, me, ça génère en moi une angoisse énorme, en fait. Il y a dix ans, mon conjoint, qui est un polémique d'information prend conscience que nous allons dans le mur, la planète et l'humanité, donc, pas dans le mur et on y va très très vite et fait une mini dépression. Et du coup, euh, faut que j'en parle. Hein. Je suis pas très expansif comme garçon en général. Euh, je suis un, pur intello, machin, mais je suis pas très dans l'action. Du coup, faut que j'en parle et j'en parle avec Claire et à table aussi avec les enfants. On en discute. Moi, plein de questions sur euh, mes missions <laughs> en dehors de celles euh, privées. Euh, le sens de, mon action professionnelle. J'étais prof de maths et je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie et du coup ça a correspondu à, les deux en même temps me disant ben oui effectivement il faut changer notre mode de vie et, du coup euh, l'idée que tout seul c'est difficile donc euh, me dire, ben voilà, j'arrête l'enseignement et je pars sur un projet qui a du sens, un autre sens pour moi.